bozor bebaho ketganiga yig'layman ah. o'zim yetmay qadriga behuda o'tganiga yig'layman boshim yostiqqa yetganda xudovando seni o'ylab bu o'ylarni meni o'ylab kech umr o'tganiga yig'layman ochib ilkim xudovando so'rarman sendan iymonim omin o'zing bana şafkat. shafqat yalindim senga yig'layman nadomat birle ketdi necha yillar meni tashlab bu umrim o'tkazib zoya yerga botganimga yig'layman Kıyım bildim seni o'ylab Sindin o'zga hech kimim yoktur. Kadırdan yori do'stlar na farzandlar ishi yoktur. yumilsa ko'zlarim bir kun kim qashqarni qildim makon kim emas soy tomondan jaloliddin kurdistonda Boburi hindistonda bu qanday yuz qarolib deb yotarlar zimistonda tarqab ketgan to'qson olti urug'imsan vatanim qizim desa osmonlarga g'irot bo'lib uchgayman chambil yurtal pomishga yashayman padar qushdan pana qilib ulug' begim qushgayman g'ichir g'ichir tishimdagi so'lig'imsan vatanim shodon kunim gul otgan sen nodon kunim yo'q otgan sen yuzing bosib yuzimga singlim deyma onammi ilig'imsan vatanim o'zi